انت شاطر كده دي اخلاق يعني برافو انا وربي ما انت بايت فيها وربي ما انت بايت فيها انت حمار انت بتعرف تتكلم يا حمار شوف شاطر العالم لسه وش الهبل انت عمال تشتم يا حمار ما تصوروا الخوت بتاعكم اللي هناك ده العرس ابو مره ده كمل كمل اشتم كمان حلو حلو ده بيطلع حلو بيطلع حلو ده كمل كمل حلو قوي والله حلو جدع جدع اكتر اكتر اكتر كمان